Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês Mais uma gameplay bom rapaziada Vamos continuar a nossa jornada lá, mano é, Já tô no outro dia já, então Bora continuar nossa jornada de subir um monte de de, de combo Rapaziada, acho que vai ser um pouquinho Um pouquinho, como é que é o nome? Um pouquinho difícil porque tá chovendo mas eu acho que daqui a pouco já vai abrir o sol de novo tô vendo o sol abrindo já, Se pá vai escurecer, que horas são? São três horas da tarde. Bora lá, mano. Ah, rapaziada, fiquei, sab... é, fiquei sabendo ali, eu vi. Teve atualização nova, teve vários veículos novos ali, mano. Motorhome novo também, Kombi novo. Várias coisas da hora. Inclusive vai sair mais uma atualização, essa aqui é só a primeira parte, mas eu passo um vídeo fazendo um vídeo é, explicando melhor o que tem na atualização. Bora lá rapaziada, segue o stake aí. Fui. touch the ground It may not be my birthday But I just wanna celebrate oh, oh. throughout my veins I don't want it to stop I feel invincible in every way I'ma give it all I got It may not be my birthday But I just wanna celebrate Cheguei, mano. Falei que abriu o som, rapaziada. Falei que abriu o som. Abriu o som. Aí, cara. Mas não sei se essa Kombi vai ter força, tá ligado? Pra subir o bagulho. Olha que ela tá tudo. Caramba, vai ser difícil. Também né, olha <laughs> onde que eu fui subir, mano. Mano, eu, rapaziada, eu tô, tô, tô trazendo essa pegada meio que dele vlog pro plug and play aqui, mano, porque eu acho da hora, tá ligado? Sei se vocês gostam, mas comenta aí, mano. Infelizmente não vai dar, mano. Eu né? não tem força pra subir, rapaziada. Achei que tinha mais força, tá ligado? Eu vou num outro lugar, num outro pico mais da hora. Eu acho da hora também. E caralho. Nossa, mano. Aí eu vou ter que passar na... Los pra arrumar como, mano. Na moral, rapaziada. Achei que ia subir, mano. Mas ela não tem força, tá ligado, pra subir. Isso que é foda. Será que passa aqui embaixo? Não, não passa. Se fosse um carrinho menor, passava. Mas eu vou achar outro pico da hora aqui. Caralho, isso daqui vai ficar massa. Calma aí. She is reckless, throwing dollars in the wind. Now she hears the landlord knocking at her door. Just an orphan, never knew her daddy's name. And her mama passed when she was only four. And now she's in West Virginia, working overtime. How can you love this world? How can you love this life? And now she's in West Virginia All alone inside her mind How can you love this world? How can you love this life? So she pulls out a knife And she starts to write the story Então rapaziada, já parei aqui mano, já, já arrumei aqui a Kombi Eu vou lá no outro pico lá que eu, que eu quero mostrar pra vocês que eu acho muito irado também É nessa direção aqui, então vai demorar um pouquinho Então vou deixar alguns take. aí rapaziada este, Essa temática de Daily Vlog dentro de uma gameplay eu acho muito da hora, tá ligado? Então fica com os take aí e bora, bora pro take Well, it started out down a dirty road. Only started out, we were all alone, and the sun went down, and across that hill. town lit up in And the world got still I'm learning to fly But I ain't got wings And coming down Is the hardest thing good old days may return And the rocks might melt in, And the sea may burn And the scenery in life It'll get you down It'll break your heart It'll steal your crown It'll steal your crown I'm learning to fly But I ain't got wings Ain't coming I guess I'll know. Rapaziada, essa é uma das partes aqui, ó, rapaziada. Que tem a cachoeira, mas aqui ainda não tem a cachoeira. Daqui pra frente ali já vai ter a cachoeira, tá ligado? É muito da hora essa, esse pico aqui, mano. Na neve, rapaziada, quando neva aqui no GTA é mais da hora ainda. Porque daí fica tudo branquinho, tá ligado? Olha isso, mano. Devia ter ido no outro lado que era mais melhor, tá ligado? Quando chegar ali perto da ponte ali, vocês vão dar uma olhada ali no steak. Aí. Bom galera, deu ruim, mano. É. Tô gravando a parte, a parte novamente aqui do GTA porque deu ruim. Eu não consegui gravar o que eu queria gravar ali nesse take, tá ligado? Eu é vou fazer quando não tiver neve ali, rapaziada, pra ficar melhor, tá ligado? Senão. E quando tiver de manhã também, eu tava sem tempo pra gravar, eu. eu gravei meio por cima, tá ligado? O, o, vídeo. Mas foi esse aí, ficou da hora, tá ligado? Essa temática de Ter vlog com jogo combina muito, tá ligado? Porque é o que eu faço e é o que eu gosto de fazer, tá ligado? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. <laughs> Eu quase bati ali. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. E fui.